چھَس نہٕ بہت ییٚتہِ یَپٲرۍ ترک ہٮ۪کان باقٕے کٲم کٔرِتھ کِہیٖنۍ ہان باقی پھَش آنٛگنَس أنٛدرٕ ادر کَرٕ بہٕ مطلب کَران دٕہِس نہٕ زیادٕ بِہُن کِہیٖنۍ دم چھِ مےٚ پَکُن شُرٮ۪ن ہِنٛدۍ موٗجوٗب کھی کَرُن زالان چھَس ہٲر رَنان شیران چھَس Gatinha essa aqui. Gatinha essa aqui. Rapaziada, gatinha essa aqui. State human rights commission سے گزارش کرتی ہوں کہ لاپتہ افراد کا پتہ لگانے کے لیے غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنے کے لیے ریاستی و مرکزی حکومت پر اپنا دبا بنائے تاکہ نیم بیوہ اور نیم یتیموں کی زندگی بہتر بن سکے میں ہوں انیسہ حمید سنبل سے کشمیر انہرڈ کے لیے